नमस्ते भाई साहब मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ जी मैम मुझे फिनो पेमेंट्स बैंक में अकाउंट खुलवाना है जी ज़रूर क्या आप मुझे अपना मोबाइल नंबर बताएंगे जी double nine zero two eight क्या आप डेबिट कार्ड लेना चाहेंगे जी ज़रूर मैम क्या आपके पास आधार नंबर है हाँ मुझे बताइए ट्रिपल टू वन कृपया इस बायोमेट्रिक डिवाइस पर अपना अंगूठा रखें एक बार अपनी सारी जानकारी चेक कर लीजिए जी सही है एक बार अपना एड्रेस भी चेक कर लीजिए क्या ये सही है जी बिल्कुल ठीक है क्या आपके पास पैन कार्ड है जी है मेरे पास नंबर बताएंगे जी A zero F P T क्या आप अपने परिवार में से किसी को नॉमिनी नियुक्त करना चाहेंगे जी ज़रूर माता को कृपया शुरुआती जमा राशि के लिए हजार रूपए जमा करवा दीजिए जी। ये लीजिए आपके मोबाइल पे एक ओ आया होगा क्या मुझे चेक करके बताएंगे हाँ, हाँ। जी नाइन सेवन जी एट सिक्स बधाई हो आपका खाता खुल चुका है अरे वाह एसएमएस भी आ गया है बैंक का ये लीजिए आपका वेलकम किट और डेबिट कार्ड यकीन ही नहीं होता कि आपने चार मिनटों में बिना कागजात के अकाउंट तो खोल ही दिया और साथ में डेबिट कार्ड भी दे दिया शुक्रिया